Саша, убирай баранки. Ты, <laughs> ты, ты посмотри, что этот пидор уже сделал, ёпта. Ты что, Лебовский потерялся? Лебовский, а кто да будет баранки таскать? Сука, это просто на фильм. махина серая. Короче, если бы я вчера не остановил его, он целую пачку сюда перетаскал бы. <laughs> Все. Че, кончились? Кончились, баран. <laughs> И смотрит.